عزيز أمي ماتت لا يا صادق أمي وأمك واحد أم اليمن هي أمك من صدق إي والله من صدق أمي وأمك واحد أمي هي اليمن هي أمك هي اليمن واحد